हॅलो मित्रांनो तर कसे आहात तर चला आम्हाला वाटलं नव्हतं यूट्यूबकडून आम्हाला एवढा सपोर्ट भेटेल तर यूट्यूबकडून आम्हाला काहीतरी आलेलं आहे तर ते सकाळपासून आलेलं आहे पण आम्ही जरा कामात बिझी असल्यामुळं आमचं काही व्हिडिओ काढायला रिकाम पण नाही झालं पण आत्ता आपण काढूया अनबॉक्सिंग करूया तर चला आपण आपला व्हिडिओ सुरू करूया आणि आपलं जे बॉक्स आलेलं आहे ते अनबॉक्सिंग करूया चला आज जाऊन अनबॉक्सिंग करूया तर इथे अनबॉक्सिंग करूया कारण की आपल्याकडे टेबल नाही काही नाही वगैरे तर चला अनबॉक्सिंग करूया तर मित्रांनो आमच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर आम्ही हे बॉक्स अनबॉक्सिंग करणार आहे कारण की हे बॉक्स आम्हाला सकाळपासून यूट्यूबने दिलेलं आहे तर चला तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता फ्लिपकार्टवाल्यानं काय पाठवलं आहे तर इथं बघूया काय आहे ते तर तर याच्यात तर खूप सारे पैसे आहेत तर आपल्याला पैशाची गरज होती आम्हाला तर चला दुसरं बघूया की काय दिलं इयरफोन दिलेले आहेत हे बी कामी येत माय गॉड ओप्पोचा फोन आई शॉपवर का भारी दिला आहे तर चला यालं नंतर अनबॉक्सिंग करू काय परफ्यूम गेलेला आहे और ये हे कशासाठी दिलं आहे व्हिडिओ बनवणं झाले की हातपाय म्हणून ले हिंडले ब्लॉग्स काढले की म्हणून Zandu balm oh my god new shirt भारी आहे लाव मस्त तर मित्रांनो साठी म्हणतो आमच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर भेटूया मित्रांनो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये